share the video dịka ị na-abata tụsalụ m ozi a biko share the video Okay, I can see Osoko. Thank you for joining me. o Oh, um, Onyeka, m yes. Thank you for joining me. Maazị ọnwa agaghị egbu anyị retago Biko share the video. Netwọk ma ọ dị mma. Biko nke ọ dị ka ma ọ na-aha gị Ọ dịkwa ka ọ dịkwa ka achalugo ọ na-aha na e. Eh, Am hanging? Can you guys see me? netwọk ma ọ dị mma biko nu tin dị ka ọ na-ekwe nchi ọ dị ka ọ na-eme sọmha wefuru ihe ọ na-eme biko shia the video shia the video ee eh, <laughs> ọsụkwụ autopilot are panicking because of Mazin Nnamdi Kanu so don't mind them don't mind them nzubechukwu obere agụ afọ ngi shianu di video ka bata batanu bikonu share the video say that others will join us abeg share the video share video let us do this right away bikonu share the video o tụsalụ m vidio video ka anyị gbapụ ya ọsọ maka na eme ngwa ngwa emeghalụ ọdachi estition mhm. time saves nine. share the video share the video share share share share share the video ịgbabụ n'isi esonye shia Josef ogedi uzokwe oh thank you so much doc thank you for joining me ngwa share the video nke m akọla mgbe ahụrụ ike yes nke anyị agaghị akọ anyị thank you for joining me eh, ngwa share the video share the video i am joining you madam thank you maazi shiara m ozi a biko tụsalụ m ozi a ka anyị gbapụ ya ọzọ maka na there is no much time anyị enyi ka wezie time onye si ka azin onye si ka ọ bụrụ ọ bụrụ ya we can sit and watch our enemies misbehave no it's not possible ifeanyị chukwu ojukwu almost help biafra nke ahụ bụ eze ama na-aga echi ka ọ bụ ada ama aka onye ọbụla mara ka o bido n'isi almost help biafra eze eh, amana ga-ejikọ <laughs> so no need everybody must they are hailing it already they are hailing biafra already so nwere ọtụtụ okwu adịrọ n'ụka mgbede so that is it my people ịghọtago ngwa share the video ka anyị continue share the video share share the video funanụ facebook kịta ka ha na-egosi na my page nọ live ndị nzuzu ọ bụrụ na afụ n'ihe ha na-eme anyị share go do the video biko no ndokwa ka mo ye bugharị ọnọdụ self let me can you guys see me like this i hope you guys can see me right okay um Adimma. dị uh, good morning good afternoon good evening everybody depending on where you are joining me asị m na ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma ụnụ ncha ga-adị ka echi maka n'ihi na echi ada agwụ agwụ biko ọ bụ na tata bizizi na-esonye na dis page asị m ya dịrị gị na mma nnọọ rinne ka ọmaka melu each and every one of you ọ ga-adịrị ụnụ mma na eke dịrị ụnụ mma na oye dịrị ụnụ mma na afọ ma dịkwaziere ụnụ mma na nkwọ ahịa na ụbọchị na-anọ ọ ga-adịrị each and one of you ndị nke chọrọ ihe ọma ọ ga-adịla ụnụ na mma denu ndị nke si na anyị agaghị aṅụrụ mmiri tọgbu iko asị m ka afọ too ụnụ ka chukwu kpọọ ụnụ ọkụ asị m ka chukwu bụọ ụnụ ọnụ ụnụ nwa sị dat na anyị nwa bụ the true followers of maazị nnamdị ka dat na anyị agaghị aṅụrụ mmiri tọgbọ iko afọ ga-eto ụnụ ncha ka afọ too unu na eke ka afọ too unu na oye ka afọ too unu na afọ ka afọ too unu na nkwọ ahịa na ụbọchị na-anọ ka afọ too unu ise ise ise my people yes mụnwa ka a na-akpọ nwaada achalugo achalugo na-enwere adịgboroja ada maazị nnamdị kanụ biko shiaranụ this video because ịgba um, na ọ na-abụ okwu okwu kankụ nwada uga apụta okwu ọbụna e, ihe ọbụla emere m etinyeghị ya ọnụ a na ahụ agaghị afọ m anogo get rest bikos ana m alaiki ka mee ya ka ọ daa ụda ụnụ ọfụna dis biafra strọgụ ee eh? ọ bụrụ na aka gị adịrị ọcha never use surface if you are not innocent if you are not clean if you are not pure anwakwana anwasị na itinyela aka na dis struggle ịnwa ya ihe ọdazi you will keep getting disgrace as in aga ga na-edisgrace every time every minute every hour that spirit is so struggle a na-achịpụta gị ọkpa outside unu afụgo were anya gbakọọlụ m people that are against this struggle or that have spoken evil ill against this our struggle gbakọ kene ebe ha nọ today onwe nke dịka mmadụ the answer is no look at Nelly akwụna Nelly gbagidere n'ịka megide ihe niile dị ya n'aka na ọkpa at later end ọtọ egba n'anwụ Nelly o because of gịnị aka Nelly adọrọ ọcha onweghị onye na-agaghị asị ma ọfụrụ ikpu ume e, e, Nelly forget about idiot nọ na Germany si na ya mere ihe e, ikpu Nelly ji wepụta na social media forget that vagabond that fool that unfortunate in law forget that idiot forget him spirit of Biafra that it, it was spirit of Biafra that dragged Nelly Nelly's a out from that a eh, criminal in Finland spirit of Biafra yuzuru that a eh, criminal in Finland wee kwa ikpu Nelly na ebe Nelly was desperate to destroy what Maazị Nnamdi Kanu have labored for destroy ihe riri isi nne na nna Maazị Nnamdi Kanu Nelly feel that na ọba ije otule ka ọ ga-eji wee destroy ya the spirit of Biafra wee mee ya gịnị pịa ya ọya ka mma biko shiara m vidio ifu tata m not going to laugh onwe dị ọchị anything like ịchị ọchị you know dey my face ụnụ madati na-eburu ozu onye ọzọ ọ dịka ebu ukwu nkụ ịnọ ego na soshal midia na-afụ ihe niile na-emenụ ụnụ ọmụ ihe mmerụ dis our struggle ji wee nọlụ in the as in the shape ọ nọ today it is because na enwego soshal midia. during the time of ojukwu nothing like this social media social media dịgodo ọdụ rampart ka this our very own now ihe melu the whole world ji wee mata ihe na-eme today bụ this social media and that is why nji wee si ụnọ dat na ụnọ fu this biafra ụnọ fu this our generation a ga-enwetacha na biafra ka ọ ka esi wee nweta ya forget ihe ịfụrụ this side eh, distractions ọ dịse ndị anụnwa dịka ndị ala ka nta ọnọghara ihe biko ngụgụ na afọ m ụfọdụ want to stress myself abeg all these criminals ụnụ na-afụ forget them ị na-afụ ihe m na-agwa gị na enu simon ekpa anya simon look at simon so many of you ma how simon ekpenta started there is one video i posted uh, last week ka yes uh, no this week E, ebe list things that simon ekpenta have done na this our struggle ever since e ejide maazị nnamdi kano list ya adịghị complete it was not complete because there are so many things emeghị include na that things simon umegolune the distractions niile ma ma mgba niile ọ every down ten na otu o si wee pụta si na ndị dos adịgo compromise motosi wee pụta si dat na redio biafra ga-akwụsị ịrụ ọrụ kịta anụnwa nke na-ewi na agba si na ya bụ biafra spokesperson ka ọ si na ogene ọgwụnụfụrụ ya ihe a niile simon ekpenta na-eme unu oche na oji anya <laughs> amaghị ihe dat gai na-agabiga ọ bụrụ dat na ịma ihe dat gai na-agabiga ị ga-amadat na spirit akparugo aka and otu akwa ọ ga-esi kwagharịgido emebụọ ya na nsị ọnyụrụ n'ọnụ ee eh, tatina ọnụ if you guys know if you guys know what Nelly Akwuna has been doing for this struggle that you guys will protect Nelly more than him today gịnị na-eme a liar can never give you anything good if a liar somebody ga-apụta fabricate your lies dishie ya out to the whole ịmakwa how many millions of people na hope for biafra then you now come out and fabricate lies na-edishie out oke today unu nwekwere n'ike you useless idiots unu nwa bụ useless criminals everywhere na-efolo simon unu enweghị ike ịpụta na ajụ simon si ya ah, biko mgbe ahụ isi na nneli na-eme eh, eh, eh, everything possible ka ọ fụ na biafra bịa biko what happened now ka ezi ihe meziri dat na nneli emezighị ka biafra bịazie ka ezi ihe meziri go na nneli ji wee na-enwe okwu na ọ ka pipụl nwụjuru mmiri ala nne ha afọ si ajụ ajụjụ simon came out on eh, eh, facebook si na na unu mara ihe neli na-eme ka biafra wee bịa that na unu ga-eprotect nelly more than nyanwa today gịnị meziri ka ezi ihe melu simon ji wee bupụta ọtọ neli that same nelly ọ sị that na nelly na-alụ ezigbo ọrụ for biafra to come o wee were ọtọ nwaanyị mmadụ gbaa ya na social media e, as in ụlọ bodo aja unu ma one thing about ndị autopilot one thing about them is they are as in they are useless they are they are evil they are criminals these people they can never tell themselves the truth How they ekwu eziokwu one of one thing about infiltrators they can never come out and speak the truth they love lying they love to tell lies when they come out they will start dishing out lies kama ha ga-apụta gwa onwe ha eziokwu si no simon ihe ị na-eme ha many times na ka ikwugoro okwu pụta kwugharịa n'ihi na-eme mba na ọgbazi aka kedu ka you come out and tell us the truth ọ ka people ma ihe si eme ka ka simon ga-esi wepụta na-achịgharị ụlọ ka mkpụrụ amụ okwu etude echi ọsị mba na ekwurozi ọ ihe a ka maazị nnamdị kanụ megido wee ruo dis level anyị nọ today ọkwa na ofu e dat na ekidnapụ maazị nnamdị kanụ yet ipob ka na n'agbanyeghị gosip simon na agosip emegharị ọsị na a na-agba saga ọ simon bụ onye na-agba saga unu fụ ka o si agbazi saga simon onwe ihe gbasarago na ipob simon onweghị onye nwe onye bụ simon onwe inwe ọnụ elu ugwu n'okwu na na this biafra struggle you are just an e, e, e, social media broadcaster onweghị nothing more onwezi ihe ọzọ dị die simon ịmara otu esi bido redio biafra simon ịma ka maazị nnamdị kanụ si wee malite simon ịma ahụ the first people bido di strọgụl o nweghị ihe ịma nothing nothing but ịpụta ị na-apụdazi iburu ụwa n'isi today imebogo onwe gị idisgrace n'onwe gị geenụ ntị ọkwanụfu brodkast data iji otumeye eside ino ịmadatị na ọ na-abụ ihe na-eme ejiri nwayọọ na-enyo ya bụ ihe agwala unu si unu that na unu wash ya dị simon na very soon na simon ga-ebupụta onwe which na o bupụtago onwe several times oke last eh, last week friday ka ogene ọdị ọ friday ka ogene dị ka ezi this last day o iri sit at home was it on tuesday ka on wednesday eh, eh, ezi m that door say that na sit at home lock and key lock biafra land is under will be under lock and key ọkwa nofuru ya everybody alaghịghị ọnụ jewala onwe ha because of gịnị he is inconsequential but ọ continue na-amaghalị now today i want to ask you guys kedu the right or because of that na-ejizi maazị nnamdị ka na-eji i don't get it um, ọmaka um, that na-eji maazị nnamdị ka na-eji onye melu simon ji wee pụta mepezi ọnụ o ji eri ji eri ede wee sị dat na ọ na-enye nwunye azi nwunye onye ndu advice onto which level simon ọbụmazi chike dozie m simon ose na dos kedu ihe fotokọrọ simon foto azin kedu ihe gbasalụ simon gbasalụ nwunye onye ndu unu afụgo ọkụkọ ọkwụnụ fụrụ ọkụkọ a most of you na-ata today ọkụkọ mepere ọnụ si dat na mkparị ga na-adị 247 insult ifụrụ mkparị na mkparị ga na-adị stedi ebe emechara nya nwa bụ eze wee were isi enye ụmụazị mkparị ga na-adị ọ bụrụ na maazị nnamdị ka na-apụta na-ekwu okwu biafra onye bụ simon imepe ọnụ pụtasị na ya na-enye nwunye maazị nnamdị kanụ advice na broadcast na soshal media who is simon onye mụrụ that boy he is not against anybody going to any platform to talk to do this to do that because of that na maazị na gịnị nwa mere maka na ekidnapụ ya ọ nọ ya n'aka ndị ilo denu nwunye ya nọdụ Simon wee nwakapụta wee sị na ọ na-enye nwunye ma so Simon olugo level ọ ga-abụ onye ndu kwuo okwu ikwugharịa asif na ọgụ na-anụ nwunye maazị Nnamdi Kanu iche na nwunye maazị Nnamdi Kanu na ọdụ ka ka gụ na ihe ihe onwe na-afọtọkọ onwezi onye na-eji onwe iche na our leaders eh, eh, wife that na ọ naghị eteki instruction from her husband iche na our leaders wife do so wide ka ọ dịse ụmụ nwaanyị gụ na ha na-apịtọsị e, Simon iwee makapụta nya idugo wiser than our leader you are now wiser than onye ndu and you are now wiser than nwunye onye ndu that means onwezi dazi eh, ọga ka ịbụ ihe ikwuru ka ị na-eme onwezi onye na-asụ anya because of na maazị nnamdị ka na-anọ ya ya ka iji wee nwee ọnụ wepụta you are just ọ bụ wee na-treating the woman that na ọ bụkwa na ọ pụta that it will not end well my people bikonu ka m jụọ nụ m ọnụ ihe ọbụla na-anaghị end well ihe ahụ ọ bụghị ọnwụ something that somebody pụta kịta ọsịgo that na ịnwa anwa mee ihe a that na ọ gaghị end well ọ bụ threat ka ọ bụ to me is a threat You can come out and trade the wife of indigenous people of Biafra, uh, eh, the, uh, the, the leader of indigenous people of Biafra. You cannot come out and trade threaten her. Ịpụta isi a that na ọ bụrụkwa na ọ pụta. Who are you? Isi a that na madite Oge, end well or not. Someone onye ka bụ who sent you. Ka onye dunyelugo ozi yi na-eje. Imepe ọnụ kpụrụ nwaanyị mmadụ n'ọnụ because of gịnị eneghị anya di ya anọghị ya. Ee, ị nwere platform ebe ị ga-apụta nya nwa ọnụ kọ rubbish kọọ inyo. ee nyapụtakwa ya nwakwa na anwa wee sị that na maka family e. so she is not a gossip right ya nwunye onye ndu na-agbazi na asịrị all these years anụnwa before bata na dis e, e, soshal media na-ekwu okwu biafra simon ekpenta ha many times ka ịnụ ọpọ na ihe masta profit na nwunye na germany meru nwunye maazị nnamdị ka ịnụnụgo n'ọnụ ha ịnụgha n'ebe da woman pụta kwukwuwe okwu sị ena na profit na nwunye ya kpaliri ya inunu gị iwee pụta filodat na ilijugo afọ dazi chigubiazie welugo ese na ịpụtara inye nwunye maazị nnamdị ka na advice nke iji bulu odogwu chukwu ga-akpọ ọkụ geenụ ntị ka ụnụ ya bikos ịma na a na-ekwue ọ dasị if that na bikos many of them si ee eh, na onweghị mgbe simon ji wee kpọọ eh, nwunye onye ndu afa ee eh, dat na onweghị mgbe o ji wee pụta wee kọba akụkọ ee na o tretin nwunye onye ndu mgbe mmadụ si ego dat n'ime ihe a dat na ọ gaghị end way is that not a threat ọ bụ threat ka ọ bụ na something agaghị end well ọ ezigbo okwu ka ezigbo ihe ka ọ bụ oge achọba achọba na e Simon ọ nọ na the right position ịgwa nwunye maazị Nnamdị ka n'ihe ọ ga-eme anyway that is by the way ka m weta that video because ebe ịfụ m I don gossip Simon ofe ilu datị na ihe anyị na-eme na soshal midia bụ na anyị na agbasa ga n'ime anyị na simon kedu onye na agbasa ga ọ dị ho pipụl simon na-akpọta na platfọm ya gị ebe ndị dos pụtara ọkpụrụ ya n'ọnụ kwuwe okwu simon we don't do that anyị ada agba saga anyị ada akọ ọnụ anyị anaghị eje nyochaba ọ bụrụ na simon du focused ọka ahụ ịpụta kwube eh, nwunye onye ndu na ya na-enye ya advice na ya na-eme nke nwa ọka ahụ ịpụta kwubie onye daz onye nwere ni content this guy efuru onwero single content ihe ọ na-eme na soshal midia bụ ị na-agbagharị asịrị up and down geenụ ntị ka ụnụ ya and again ọ malụgo ọ matago that na eh, maybe na na ọ bụ na nwunye onye ndụpụta dat na enwere ike jụọ ya ajụjụ maka nyanwa bụ simon ọpụta ụnụ amaghị ihe o mere ihe a ụnụ mara na onye oshi na-ada adụba fast Get on ntị platforms of the IPOB autopilot all over the world um, a lot of people don't know that I'm coming live no here or the or the here. I am not against uh, mm -hmm. I'm not against anybody mm -hmm. coming. Genti. to any platform mhm. to talk. Daazị, unu afụgie, our leader's wife ka ọ na-refer as anybody. emechazie o realizes mistake ekpozie ya afa he is not against anybody coming to any platform to talk ọkwa ụnụ nụrụ ya nwunye onye ndu bụ anybody ka ụnụ na-afụ otu dazi otu mkpako si ebu ụzọ ọdịda na-eso this guy a na-akpọ Simon problem ọ na-enwe with pipo bụ mkpako mmụọ mpako na-enye dis guy nsogbu pride ọpụta na-ebuga na-ebu daazị na-ewere onwe na-ahang ebe ebe level ya eruro na ya nwunye a whole leader of indigenous people of biafra nwunye ka ọ na-refer as anybody ọkwa ife ọ bụrụ na dis boy luru aka ọla ka mma mwe maka chika ngwa agụ geenụ ntị But since the beginning of this particular struggle, since our leader was kidnapped from Kenya, there has been a lot of gossips a lot of black men. jụọnụ m onye na-agosip destin ọ maazị chinasa nwolu na-apụta na-agosip ka ọ maazị chike dozie m ka onye malitere dis gosip ọkwa dị sem simon pụtara sị na ege nddos onwe mgbe ndị dos kpọrọ simon afa di gosip ọ na-ekwu okwu ọkwa nyanwa bidoro di gosip azi ka e, ga-endikwa e, e gosip a bido na-akpọ maazị chinasa nworu na-akpọ ya afa na-akpọ maazị chike edozie m sị na ha bụ ndị nzama ụnụ ọnụga n'ebe maazị chinasa m rụpụta na soshal midia si na simon bụ onye nzama ụnụ ọnụnụ ga ebe maazị chike edozie m pụtara bido na ediskọs simon ọkwa ụnụ na-afụ ọkwa dị sem idiot nyanwakpu ndị dos n'ọnụ ya na gosipụ anyanwa na kwa kwadat na since eji onye ndu that no from one gossip to another na-egenụ ntị ketu azin black colin pot chaco eh, eh, eh, mekwa na the listing and the family of our leader has been sometimes ridiculed. wey this boy bụ onye oshi. Ọkwa na platform ya bụ the first platform Nelly Akwunofu egbupụtalụ wee kpalịa e, e, e, family onye ndu kpalịa family onye ndu kpalịa nwunye onye ndu kpalịa everybody na that family si na the family of our leader do ever ọkwa na platfọm simon bụ the first platfọm ebe nnelipụta bịa bịabịa azịmbịabịa nyawasịa data ọnụ simon na-achị ọchị onwe ihe simon kwuru oluzie mgbe ekwutelie simon gọba agọba si eaftro eh, data na akparịkwuo onye na onwebeghị onye na-akparịbeghị na distrọgụ na ọ bụrụ na akparịa famili onye ndụ na ọ bụrụ ihe ọfụ aftro aftro data na akparịkwuo nenyanwa na onwe ya ọkwa ọnụ nụrụ mgbe o kwurie na-egenụ ntị sometimes dragged into propaganda, sometimes dragged into blackmail, sometimes dragged into saga. We all have watched for the past one year different stages. ọkwa ụlọ fụrụ anụmanụ a ụlọ fụrụ dis shot anụmanụ ụlọ m ihe ọ na-eme since o ji wee pụta na blackmail dos si na maazi chike dozie m ha na ha efelugo jụọrọ m dis anụmanụ sia for the past one year gossip this gossip gịnị ka ebe maazi chike dozie m ha ọ sị na ha na-agosip ngwa gịnịzi ka nyanwa megolune simon riliziene maazi nnamdị kano gịnị ka simon megolune na ọ sị na pipu efelugo ndị ga-erilizi maazi na ha efelugo na ha adịgo compromise still ọ ka nọ na soshal midia na-alaghali ilu ọnwụ simon ekpenta ka nọ na soshal midia na-awụ oge ọnụ ọ sị na maazị chike dozie m ha na ha efelugo they have failed eh, they are compromised ngwa jụọrọ m this boy can somebody ask this boy ya simon kere ihe imegolu na ebe ọ bụ na ndị ga your leader your master isi na ibu disciple maazị people that will release him they are all compromised yet you are still on social media gossiping. simon kedu ihe a ga-eme ka erilizi onye ndu why can't you criminals onu nwa na-efolo this as in this okoko why can't you people ask this boy since eji maazị nnamdị kano data oche ahụ simon na-adọnọ na ya ọka dọnọ ruo taa that same position ọ sheki that same suit that same coat olden days coat a simon na-eyi ya ka ọ na-eyi ruo today simon omuvugo an inch common to come out na streets of europe to to to protest simon cannot do it mana every time ọ nọ na data oche n'oche ahụ ka ọ nọ wee na-erezi fund for for fake for criminals in biafra land si na si esn for fake esn na that same oche na that same place ka dis anụmanụ nọ na-asọtọsi ọnụ niile a na that same oche ka ọ nọ wee blackmail odos na that same oche ka ọ nọ wee shia ọtọ neli that same oche kedu ihe samon omuvugo ọkpa ya samon omuvugo an inch na dasem oche ka ọ gbatụrụ ana chịkọrọ faịlụ na hand one criminal over in form of that na ejego na top top offices jeneke eh, that na eh, na awareness for biafra restoration nka nka na dat same oche dat same ebe ahụ dat position samon emuvu ha round jụọrụnụ m idiot gịnị ka ị na-eme ka e masta gị ebe isi na-ebu disipụl ya so dos efelugo gụnwa sef isorokpuo ha feluo oke ha nọ na soshal midia na-agosipụ isorokpuo ha nọ ekwuo na-agosipụ dos maọlụ ofu ebe isorokpuo ha nọlụkwuo ofu ebe n'obi juju bi dat ụna na dis guy is a ọ pụta dat na a na-agosip wel nwa bụ nyanwa nwa kapụtalụ buru ụzọ na-atụ ndị dos aka na ha adịgo kọmpromise na barista ifeanyị ji ofe analụgo ego na ha niile bụ criminals ngwana na anyị e ga-apụta e, e, na ị ga-anata naijiria ka o relizie maazị na anyị ga-abata na 50 ihe niile disboy kwuru kwuru gwakene m ofu mkpụrụ ihe n'ime ya o megolune can somebody tell me number one thing si n'ọnụ simon pụta mechalụ simon mee ya today o nwere none share am video share the video ka anyị na-agakwa na-ege m ntị from one level of attack to another mm-hmm. both from those I once worked with closely both from those I have never worked with both from the outsiders and both from the enemies within the family of our leader have been cajoled, attacked, praised, and all that we have seen. Unu fụrụ ihe dis boy na-eme na Simon ka m gwa gị ọ baghị uru let me just tell you simple truth the eh, Simon ihe ugwu mee our leader anụchago scores gị ihe unu fụ Simon na-eme na bụ medicine after death medicine after death daazụ ọgwụ achịrị bịa ozigbo ọ bụrụ bifo a na-elute ọ bụrụ na onye ahụ nwụgwụ ihe a bụ ihe simon na-eme today simon alọvụ family maazị nnamdị kanụ nọmba 1 have that at the back of your mind nọmba 2 simon emin well simon emin well for this struggle gwenụfụrụ ihe niile ifụrụ ọ na-eme omin eh? well for this struggle <laughs> eh, ihe ọ na-emegheri eh, omen wel for this struggle ihe ọ na-eme na abụ ka e wee sị ọ ga-abụ onye ndu ọ na ha azin ọ na ha achọzi soft landing ihe ọ na-eme dịsi mgbe ọ ga-abụ onye ndu pụta tomorrow ka ọ sị dat na he was not in support of eh, eh, mkparị a na-akparị eh, families ya ime ihe a na-eme nka na-eme nke ọzọ ya ka o ji wee nwakapụta wee bido na-asa n'ọnụ a geenụ ntị no need m nwe ịgaba into details onye abụ idiot onye abụ anụmanụ or what on my time but let me just tell you guys what i want to say eh una for simon gent i still can't fathom why simon is so disturbed about our leader's wife coming on coming on radio biafra to come and talk to come and speak eh, echekichago m gbakọ wepụ agbakọ na mwepụ jeenu jana afụhụ m the reason why simon ga-eji wee du disturbed na nwunye maazi nnamdị kano na-aga na redio biafra oke look at ihe o kwuru at the eh, eh, ending of the useless advice ee eh, na ọbụrọkwa anya mara ama datina ọbụrọ taa taa ka ndị ka nyanwa nọbalụ for the past one year eji di ya eji na nweghị onye kpọrọ ya mmadụ o wee bụrụzie na this 10 minute ka a ga-abịa bịa kpọpụta ya ka ọ bịakwuo okwu na redio biafra ngwanụ ebe ọ bụ si na dos feluru ịkpọpụta eh, nwunye maazị nnamdị kanụ ka ọ bịa spikie na redio biafra nwanyị na simon bụ onye ma ihe o kwesịrị ime nwanyị na ọkpọpụta ha walidas wef ka walidas wef bịa na platfọm ya bịakwuo okwu this guy is always good na ị na blame on people ee eh, and ọ machachara otu esi eh, e ajakwa isi na isi ọ ma datina walidas wef datina na-ekwesịgo azinka anụ from ha mana anụbeghị from ha he kept it to himself o kweghị ekwupụta ya ọgba nkịtị oluzie kịta ofe elugoro ọfụgo dat na emego overtake na onwe denịtị na anyị na ya na-azọ ọfụgo dat na onwe ezi ihe eji eme onweghị onye ji kpọrọ mmadụ ọ na-agbazi nịkanịka bikos ọ bụrụ na ofelu ha efelu o kwesịghị ịkpọta nwunye onye ndu na platfọm ya ka nwunye onye ndu pụta bịa kwuo okwu mana ọ gbara nkịtị because of na di eh, eh, eh, that na asị gị anya pụta na redio biafra bịa kwuo okwu simon na-agbagharị ụnọ ma wanyị o ji wee pụta ọ chọghị ka nwunye onye ndupụta bịa mee ya expose ọ chọghị ka nwunye onye ndupụta bịa kwuo netin concerning him ọ chọghị ka ọ ga-abụ nwunye onye ndu pụta ajụọ nwunye onye ndu ajụjụ gbasara ya ka nwunye onye ndu kwuo okwu ife atadat na nwunye onye ndu ga-ekwu okwu gbasara simon ka o limit natazi ihe ọ chọrọ ikwu because of na ọ bịago ka mmụọ dan bịa gwa ya okwu in form of advice ọnya melụ diskrimina ji wee pụta ụnụ ama ihe o melụ pọl achebe unu chetara ihe diskrimina melụ pọl achebe during that time pọl achebe ha na-efole pọl achebe wee wezie iwe wee kpọọ ya that same thing ka ọ pụtara yesterday bịa mee nwunye e, nwanne nya ka gịnị bịa mee nwunye onye ndu pọl achebe kpọrọ ya ka ọ jụọ ya tangible question okpe n'ọkpa ọrọshie have you come to have you come to insult me cause eh, have you come to my platform to do this ka o ụlọ m ihe o ihe ahụ ka o wee ka mmụọ the spirit the zeal the spirit as in the zeal in Paul Achebe that zeal Paul Achebe chọrọ iji wee jụ ya ajụjụ ka ọ ka mmụọ ya dan ka o gbuo that zeal ka Paul Achebe dazie ada okwu ka ọ jụzie ya another thing but Chineke wee mee ebele, Paul wee kwụrụ kwụrụsie ike n'ụkwụ ya wee nuhapụ that big question onye bụ up as in Paul Achebe replaced so many people from Simon today that Paul Achebe he did it Simon bụ a criminal he is a manipulator he will manipulate you so that you will not do what you want to do he wanted to manipulate me Simon pụtara na YouTube ebido na-akọ ee eh, dat na nwada chalugo they, they went to bribe her that uh, they, they went to bribe her to come and insult me but the lady because she's uh, in namodi kano by that time ọ gaba that's amadum ebe ọ na aland aland although i saw that broadcast late, uh, as in late afụmia on time dido o mere that broadcast ama mma m ọpụtago call ya na donno bịagwa ya ka ọ dị adonno I akan remember but uh, somebody send the link to me so m wee nene ya wee nụ ihe o kwuru die ụlọ na ya he wanted to manipulate me so that i will not come out to expose him ị na-amanipulate ma ebe ịpụta na-akpọrọ ndị dos onye chi ihe ọzọ then ịpụta ọ dịghị ka your manipulation ka ọ ga-work on me inechalụ m n'anya ndịgo ka onye a ga-amanipulate onye ahụ na onye ahụ ekwelu ka a manipulate ye he is a manipulator ọbịa ọghọghị n'ọkpa ọ ga-ebu ụzọ gbapụta ka ọ bịakwa gwa gị datị na gị idea datị na na-apụta ka ọ bịazie gwa gị ihe ị ga-ekwu ịfụgo n'ihe o mechalụ kwuo ee eh, if they if they ask you to talk about simon please talk about me but don't talk about your family your husband family if they ask you ọ na-repeat onwe guilty conscience he kept on repeating himself if they ask you to talk about me no problem talk about me talk about talk about me chukwu bụọ gị ọnụ chukwu bụọ dise emekazi nọ chineke bụọ gị ọnụ chukwu bụọ gị ọnụ anọ nzuzu pụọ ebe ọsọ onye ala ịfụrọ gị ị na-abịa na peji a peji ọ dị ka ọ dị ọnụ na peji a kọmọ nsiri nsị nsị pụọ ya ọzọ onye ala ụnụ afụ if they ask you to talk about simon talk about me but don't talk about asị asị nwa eku n'aka our leader's wife bụ ụlọ afụ asị onye na-agaghị skuul awa leaders wife bụ asị ifu na na rubbish ya na nneli mechalụ na e, e, e, n'ebe awa leaders wife nọ asị ifu dat na ọdụbeghị enough ọpụta na-akọghị gị semon ka m gwa gị ọkwa efu gị onweghị ihe dịka azin onweghị ebe igbo eje mgbaghalị ị na-eme you are restless obi anọghị gị ofu ebe every ị nọ na soshal midia. irepọt godogo my main page facebook bring ya ya dan ị na-akpuo na nke a ka ị ga-eje cheji ọfọlụ ụna ịpụta onye ọbụla ịnụrụ data na time ị nọ na platform people gịnị gbasalụ gụ gbasalụ na nwunye onye ndị na-abịa na redio biafra die ha husband create gwara ịpụtazie na-agwazi ihe ọ ga-ekwu die asị nwatakịrị ọ bụ ị na-agwazie otu oge ihe ọ ga-ekwu na redio biafra who are you who the heck are you who the heck are you every time you nọ na social media ị nọ na social media na monitor people how many people nọ na social media na monitor go simon otu a ifuru m na mmecha video na i will drop my phone and go and go to bed and sleep because i don't i don't i don't have time i don't because ana m ekwu eziokwu nwee m skeleton na my cupboard i don't have time anything mmadụ fụrụ ya kwuo anything ọ bụla ị na-ekwu maka mụnwa bụ asị anybody on social media that will come out and speak against me they are all lies because ihe niile ị na-akọ ịma na ma emere you know very well but Simon every dante na a na-ekwu maka go the evidence dị ya ihe ikwuru n'ọnụ your past eh, broadcast every dante na-eji eji onwekwa nke ịgọbala agọba ejekwa wepụtakwa gị gosi gị ịnọekwa nwayọọ which na ịma ana ama alalụ na media i don sleep on facebook but simon because of that na aka ga adịrị ọcha na this struggle you are restless idezu ike you are always everywhere ịnọ ebe niile ịmonite onye a ịmonite onye a ọ bụ that need relevant when na our leaders wife asịghị gụ ka ọ bịa na platform gụ bịa kwuo okwu ọ bụrụ that na ihe ị na-eme na ị na-emete nwaanyị na leaders wife asị ego ka ọ bịa na yo platfọm bịa gwa biafrans okwu simon dị di azin ụgbọala anaghị since we have behind ihe anyị furu ị na-eme ị na-ezuzu ezuzu and you know very well ihe ị na-eme ọ bụrụ that na ị nọ na the right track our leaders wife karị azin ime ndị dos abandon follow gị simon ekpenta kedu ebe your your your your master's wife belong to she belong to the dos ọ nọ na the side of ndị dos nke a gosi ego dat na ịbụ onye Osi, the wife of your master o kwesịrị ị na-efolo gị as the uh, uh, as the disciple of her husband but because of that na you are not the real disciple of her husband ya ka o ji wee gbaa gị wee hapụ gị because ịbụ onye Osi iji afa die na-egwu wayo iji iji her father's as in her husband's name na-egwu wayo that is why iji wee nwapụta ịgba na nịkanịka ka ịmada that na ị ga-adrag nwee out iche na na-agbachu eziokwu you can never cover as in you cannot cover the truth onwe mgbe ka ị cover eziokwu kedu ihe ị na-apanik gị ọ bụ that na-edu jeniu ị kaghị pụta tinye ọnụ n'ihe na-agbasa alụghọ gị ị kaghị pụta manyewe ọnụ na our leaders wife issue it is none of your business. nwunye onye ndu abụrọ di biafra we are fighting for o nwere ihe gbasalụ gị di but because that you are not genuine you are not innocent ya ka iji wee do disturbed ya ka iji wee na-agbagharị and our leader's wife na-apụta na radio biafra bi ekwu okwu i don't have problem with that enweghị m nnọkọta na ya dem ọ bụgo na that na our leader's wife sị na ọ na-abịa na your platform today abi ekwu okwu you will not hear it from me onweghị ihe gbasalụ ndị i will just move on i will just waka pass because oh, my my hands are clean onweghị ihe m na ezo i'm not hiding anything but because of that na your hands are not clean you are not comfortable with our leader's wife ịga na radio biafra gakwuo okwu simon ekwenta can you come out and tell the whole world why you are so disturbed about our leader's wife ịpụta na public bịakwuo okwu kedu ihe iji wee na-agbagharị kedu ihe ị na-ezo pipụl na-amabeghị timon pụta bịa gwa ụmụ ụwa come out and confess ka edu free come out and tell us kedu ihe bụ that why are you so as in you are not comfortable you are not ị na-agbaghalị ị chọrọ chọghị ihe a imegide gị ihe dị gị n'aka na ọkpa ịnọkọtakwuola according to you and ị chọrọ itinye ọnụ na destin ịnọkọtakwa si mba ka itinye ọnụ onye as in who beg you ka onye si gị tinye ọnụ onwe ihe gbasara gị ịbụ an ipob member kedu unit ebe ị na-eje meeting? kedu the under which unit ka ị nọ onye ala onye ọbụla ịnụ dat na ọ chọrọ ime nka ị na-agbaghalị ị na-agbaghalị ka ị bịakwa n'ọkpa our leaders wife ọ bụ onye ịbụ our leaders wife nwere ihe gbasara ọgọna ya ịpụtazi inye advice ị na-enye advice as her personal adviser ka ọha asista as in I don't get you onye advice na gị ọ ka guilty conscience si ya dazi otu akwa o si e disgrace gari ọnụ nne ya nne ya kwụna nọ nwayọọ na because of ever since ekele ọtọ ya e, o speak e in tongue today o speak e tomorrow dazi ọ jụziri oyi she is calm spirit of biafra disgrace kwe ọnọdụ nwayọọ nwa na-egbuda semte samon ịbụ a gosipa for the past one year eji di ya eji dos nobody kpọpụtara ya na broadcast why not go nwee egwe esi anya pụta na or report ga ha report video they are reporting the video they are just reporting this video so na report na the <laughs> so ihe a na-ekwu na abụ n'isi. isi ọka unu na report vidio ma bi na neva see anything ekwunye ekwu ka ha na kwuo n'ụlọ ahụ ka mfu ha do bizi na report video m please can you see me can you guys hear me please if you can hear me delu m yes na comment section please ọ bụrụ dat na ị na-anụ ihe m na-ekwu degodulu m yes na comment section let me see you please can you guys hear me ụnọ na-anụ ihe m na-ekwu hey it's like na onwezikwa onye na-anụ ihe m na-ekwu nwezi onye na-anụ ihe m na-ekwu ka you hear ọ bụrụ dat na ị na-anụ ihe m na-ekwu biko deelu m yes ụlọ na-anụ ihe m na-ekwu biko nụ can you still hear me okay adawi okay ahem thank you so much <laughs> ha gbara mbọ na report this video na report ya Kingsley don't mind Facebook oh they are just reporting the video oh na afuge ịma na ha da like eziokwu anọ ya melu ha ji azin ha na na-ekwu agwa simon ekwentị eziokwu bikos ọ bụrụ na dis pipụl chọrọ eziokwu ha kwesịrị isi simon biko ihe ị na-eme anyị afụgo nke bụ eziokwu anyị afụgo nke bụ eziokwu ihe niile ikwuru ịnọkọta ịsịkwa na asị ka ezi ebe anyị ga-akwụrụzi akwụrụ what of people ị as in what of people i deceived that time what will happen to them. isi that na onye nke adịgo compromise so many people ji maka ihe ikwuru heti onye a at later end pụtakwazi ka kedụzi ihe ga-eme those people ịghọlili on that process of your telling lies ka ezi ihe na people ga-emezi ọ hapụtakwazi eji emewekwazie peace with the people ha hate bụ before ka ogene simon stop misleading people stop misleading people i love this struggle you don love maazi nnamdị kan bikos ọ bụrụ datat na ịlọvụ maazi nnamdị kan ị kala ịnọdụ nwayọ nolonda dos allow them to educate you allow them to as in to lead you even if that na onwe ihe ha na-eme gị likirọ inon'ude ọ ka nwa nwụ juru mmiri ala nne afọ si eme ọ bụrụ na dos na-eme ihe na ịlikirọ you leave them ọ bụrụ na the man the leader tinyere ha that place pụta ijele your complaint to him ee na onwezi okwu ọgwa gị ọ bụrụ na ihe ikwuru datị na ọ ga-azin nod good azin otinye anya ọ bụkwa datị na ihe ikwuru na ọ dịrọ mma he will caution you pụta ịpụta because of gịnị mkpako spirit of mkpako na-enye gị nsogbu azin you can never be under somebody but ị na-alike ka the whole world nọlọ under you Simon, you, you are feeling too big to obey DOS, but you want the whole people, the whole Biafrans to be obeying you. Kedu ka ọ dị gị ka ọ ga-esi eme? Share nụ video biko share the video. Somebody should share this video, please. All very, very important. If you guys are not sharing the video, you are not encouraging me. If you are encouraging me, please, I want you to share this video. Share around video biko. ka olu ebe o kwesịrị iru because ị na-anya fụna that na ha na they are reporting the video mm. because nwa adachala ugo anyụọ na nsị n'ọnụ ịma na okwu nke m ha na-ewe dat na nna anyụ nsị ọnya ka so many attack nke pụtasị eji sendị nne nka sendị nna ya nka sendị nwa adachala ugo nka nwada chalugo agaghị alụ di nwada chalugo kiniko ana na-akọghịrị because of gịnị ana m ata okwu eze ana m eto okwu ude ana m ekwu otu ahụ ọ na-adị ọ bụrụ na aka simon dị ọcha ọka ahụ ịdụso disturbed concerning the eh, eh, the brodkast nwunye onye ndu ga-apụta mee tomorrow ọkwa echi echi ka detin na-abụ echi mana o ji kemgbe nwanne nyaahụ na nyaahụ wee na-ama kwata na-ama kparịkparịkparịkparị ọ ka ọ na-adị onye na-egbu mmadụ ọgwụ ọgwụ every ọ na-eke nkwụcha every time ụjọ na-atụ ya mkpu nkịtị mmadụ tiri oridibe meaning to that mkpu any small thing ọ na panik simon is panicking because uche ya bụdat na nwunye maazị nnamdị kana ga-apụta tumoro bịa mee ya expose but simon you are inconsequential onwere onye bụ onwe ihe gbasara awa leaders wife gbasara gị so stop panicking stop panic ebe ị na-apanik for the eh, nwunye maazị nnamdị na ịpụta na redio biafra ka ezi onye mazi otu ọ ga aduzi dide maazị nnamdị kanụ ga-apụta mezie apịa na redio biafra imadat na ala ga-agba ndị ala daveride ebini ga-afụ ndị kwụ atụrụ daveride azi soro ha ala ọ ga-agba ndị ala nne ya a na-ekwu na mbụ ọdasị ifu ka akpọrọ ya asị a na-akọ na mbụ ọdasị ifu ka hey no uh, leave simon simon is the last man standing nne ya just our leaders wife not our leader the wife of our leader chọrọ ịpụtakwu okwu na redio biafra simon aṅụzighị mmiri ọtọgbọghị iko ọ na-agbagharị every angle ka ọ maa ma ọ ga-stop mu that lady from ịpụta na redio biafra bịakwuo okwu simon ọ bụ na yo platform alụrụ alụ nwunye awa leader kara ịpụtakwu na platform go bịakwuo okwu but we want to prove to you today that na you a criminal that is why our leader's wife can never listen to you and mind you that na anything ọbụla nwunye onye ndu na-eme na onye ndu ma about it so you are nobody i repeat you are nobody to come out and advise our leader's wife ipeka ipelu mpe you are not even up to the slippers ọgba n'ọkpa gịnị kpara ka ị ya akọ what can you tell her somebody niile slippers ọgba n'ọkpa ya ka ị na-apụta na na na YouTube In our work, on <laughs> i want to tell you please if they ask you to talk about simon please talk about me but please don't talk about it o repeat there like ten or twenty times ebe ọ na-akọ ofu akụkọ onye eriri eri biko my people please if you have anything to contribute n'ihe a m tata you can call me on my whatsapp you are free to call let me receive two or four calls then i will go iminiri ihe a david don mind them ha report vanụ my video na onye report cha ozu ike ireport e chagodu facebook pull the video down i will still come up una no me na unu mekwuru ihe unu mee na my page page nwere ha many thousand followers mkpụrụ na ya dị page create kwa this one ma ịkwa na-eme na-emekwa mkpamkpa ị kwesịrị ịmadatị na m kwechiri ekwechiri apụtago m na nnọkọta na-anakpuo m nakpuola onye ọwụrụ ọchịcha dị anakpughị mpipụ nwere kọntentị ọbụla onye ala taa zupụọ you can call me then ọ bụna onwe onye na-akpọle m call it a day because i don't want to talk much now ihe m chọrọ ịgwa ụlọ bụ aka simon adịrị ọcha can somebody tell me the reason why simon ji wee do disturbed about our leaders wife ịpụta na redio biafra tomorrow ka ihe kpatara o ji wee na-enye ya nsogbu gịnị mere o jighị wee do comfortable with that broadcast tomorrow as in ọ dat na ọkpa isi akpụ ka ọ bụ dat na agụba adịrọ nkọ ọ na nwunye onye ndu amara ekwu okwu ka ọ na ọ gaghị e, e, asụnwu asụsụ e ya anụ simon ji wee pụta na-agbazi nwunye onye ndu onu dat na ọ na-enye ya advice i want i don't get it kedu ihe kpatalụ Simon ji wee do so worried that na nwunye maazị Nnamdi Kanu ga-ekwu okwu tomorrow na Radio Biafra can somebody tell me you can call me on WhatsApp okay my WhatsApp number is plus 46 plus 46 76 96 3843 please somebody should write the number down abeg my whatsapp number plus four six somebody said that na my number i draw na whatsapp how okay somebody is calling me already you see na the number i draw na whatsapp let me pick the call Hello. Hello. Hello. Uh, good evening. Good evening, Mazi. Hello. I can hear you. Speak on. I can hear you. Good, good evening good evening to your fans all over the whole world. Mm, good evening to you. a na-ekele gị na abalị ọ dịkwa ka ya netwọk abụrụ maazị ngwa gawa n'iru kwube samọla ekperima onye ochi mhm. and ndị eh, oyibo siri clear conscience fie na activation so ihe samọla ekperima na-eme ihe a wakpo down finland na na-eme ihe awụ ha bụ imepe ike ya lezie Samuel kpara ihe nwunye onye ndu anyị advice asị gịnị so ịmara ịmara ihe m chọpụtara bụla na atụmakụdo ahụ ekwensu ahụ ọ bụgola ya agwụla eziokwu eziokwu bikọsịla ịwọchi ya somebody nwunye ndị jọrọ chọrọ ije ọhe kedu ihe gbasara simon ekperima gbasara inye ha advice ọ ka ndị ụwala betebose wute m na ọdọ bingos ọdọ bingos na-eso ya n'azụ ebe a ka o si wute m ndị a ọtọ pilot ebe a ka o si wute m ma ndị enweghị ọgụgụ isi ọha nwere sens ha ga-eje amatara na that guy doesn't want it mm-hmm. so onweghị ọzọ onweghị ọzọ a na-ezoro ezoro onye ọbụla amatago bikos na ahụkwuru m nuz iji otu bi niile asọpọt ya mhm. ọ dị ka ike mkwule nke ahụ m nwa nwe mmadụ ise ndebere m ebe nke a na-achịzi ọchị ịmana ihe a samuel mere onye ọbụla amatago na samuel samuel abụrụ mmadụ and eh, obiela amaghị ikpe ebetebiliv ma onye ndu ya nwunye onye ndu ya nwee time for him onweghị ji samuel emegwu amatago oshi thank you biko send well known um, star now abeg i don even forget say i get star abeg make una dey send me star abeg make una dey encourage me biko oh, nunu onu oh, make una send me star abeg thank you so much my sister i've seen it chukwu gozmeg ọkwụ na anụge jụọrụnụ simon sin ya na nwunye maazị nnamdị kanụ ọbọtọ pilot maazị nnamdị kanụ himself ọbọtọ pilot gịnị gbasara simon gbasara ihe ipob gịnị ka o ji etinye ọnụ ọ na-enye nwunye onye ndu advice nwunye onye ndu ọ bụna onye ọtọpilot donunu biko sinsi maazị nnamdị kanụ na-eme brodkast na-ekwu okwu biafra ụnụ ọnụgha na ebe ọsị eh, oya gam fọm simon gam fọm ọtọpilot the answer is no these people are just fooling themselves ka onye wepụtara ọtọpilot ọ maazị nnamdị kanụ wepụtara ọtọpilot the answer is no. there is nothing like autopilot na ipob agenda onweghị ihe dịka autopilot maazị nnamdị kanu si ka afọ mụ autopilot maazị nnamdị kanu si ka apụta na facebook na-ekwu okwu autopilot the answer is no so i want to know the people this, criminals are working for kedu onye ha na-awọkụrụ for or ha ade under maazị because ọ na ha nọ under maazị ha agaghị na-ekwu okwu autopilot so simon is nobody to come out and say eh that na nwunye onye ndu i want to advise you i want to tell you this onye a bụ onye oshi ignore him onye a bụ nnukwute onye oshi onweghị dazi onweghị ihe ịpụrụ na ka ịkọba maazị nnamdị kanụ pụta tomorrow he will still tell you that na simon bụ onye oshi wow david thank you for the stars yeah thank you for the 200 stars chukwu gozime gị chukwu gozime biko chukwu gozime gị Because the mo na dey send me star abeg o oh, i need am i need am pass any anybody everybody i really need stars because my my ego m niile na-ana na data ụbọchị m enweghị ego iji ego data anakpuru m i go just respect myself unlike ihe a simon na-ezuzu na social media everyday a na-esendiri ego o were na dance na subscribe na-emegheri ana m alahụ na social media ụbọchị m enweghị data i just go inside i no dey worry anybody i go just go inside you no go see me for for for social media na monitor page onye nke a na monitor page onye nke ọzọ ọ bụ onye ji ego na recharge data pụta na facebook na gossip we don come out to gossip on social media ka onye na-akpọ m si m i should pick up biko i did not see your call you can return the you can call me back so na-anụ simon is nobody ọ nọghọ na any position na ipob ịpụta gwawa nwunye onye ndu ihe ọ ga-apụta kwuo na social media otu ọ ga-apụta bịa kwuo okwu is not done anywhere if you are not a member of ipob your advice is rubbish beside onwe mgbe eh, onye ndu ji wee sị gị come and advise my wife before nwunye onye ndu e decide ya na broadcast a na a ga-eme eme her husband aduga aware of it. so stop ọ na eh, ịgbagharị osinakachi oscar thank you so much maazi for the star chukwu gozimego chukwu gozime ncha god bless each and every one of you someone is calling me okay let me pick up hello hello uh, good evening maazi good evening udo udo pasa netwọk gụ na-enyekwa ngwakwuo ngwakwube hey maazị aka na ya ụkọ ogele m me call you back ka m kpọọ gị ma ma the netwọk ya dị clear o nwere ike osikwa na my side I don't know ee eh, maazị i can hear you ngwakwube. na ndị na-eso samon ikima mụ amalisikwuru ha niile because ndị oyibo si the hierarchy on, on the wall hmm. ọ bụ ka the hierarchy si dị on the wall hmm. mgbe m mere life this afternoon ka m na ihe your problem ihe ị na-apanik ihe na mgbe dis ibi ọtụ n'onwe a na-akpọ ụwa sofia nwaanyị dịka nwoke hmm. pụta kwuo against our leader wife mmadụ akpọ na simon kperima program si ya na-ekwe ihe dis girl kwuru onwe ihe o kwuru si na woman to woman eh, issue dịka hmm. nna na-ajụ ndị na-eso simon kperima a na-ajụkwa ya ajụjụ nwaanyị na-eme gị ya na mmadụ sebe eziokwu eh, mgbe ya na leli ya nsogbu okwu ọ sị ya m leli is me olu mgbe ya na leli sebere okwu ọpụta ịdị ime leli expos hmm. ịghọtara imagine so ihe liga anyị na-eme bụ ndị na ya na-arụkọ ịbịa karị ya ọsọ mgbe abụọ eji pụta bịa sị na ịbụ ajọ mmadụ so oji onye abụ ana m ewe salmon ikiri ma for the first time for the first time na-apụta life eh? Hmm ɛwɛ kan as a freedom fighter maka mu na biafra uh, no south africa ayɛ na pastor yɛ ɔno si lɔɛ ɛwɛ kan as a maka ama dɔm ɛ ne gaaga ya kuro akuro ezo. Mazi, your network may break. Let me call you back. Your network is breaking. Let me return your call. Mm-hmm. This is the this is my whatsapp number for those of you asking for my whatsapp number this is the whatsapp number nna amakwa m amakwa m my network ngwakwube ifuru ndị ihe na-eso stamar nwaanyị enwe ike n'otu okechukwu biafra ya tesifarị na a sị na ha hmm. bụ hmm. memba ipob adazarogo ndị ọbụla nta ha da support inside security so mgbe azụ na dịkarị ha niile eruru ara jebe n'ebe a na-asị na ọtụ pilot ọtụ pilot ihe ama mpata amaghị ya na-ata ata taa so sanwụl ekperima pụtara ihe ọ na ya pụtara ịdụ e, e, nwada ji e, mm. ya I'm telling you. Ichi ya emepego ụjọ ji ya mm-hmm. oke mgbe ndị mmadụ na-anụ nwunye maazị Nnamdi Kanu ọgụ ndị ndị ha na niile kwụrụ na fọm ọtụ palọt a n'ihi ụwa ụwa soya dịka dịka enwe na ndị ọzọ ịpụtara igwe asị ha mba na-esi pụtara na nwunye maazị Nnamdi Kanu abịa na redio Biafra tumoro eh. ịpụtazi ime ihe anaghị ajụ Simon Akwa In a young man in now with no advice, are you a member of IPOB? The answer is no. Mm-hmm. The answer the answer is no. Mm-hmm. You are not a member. You don't contribute. Eh? so you don't contribute to the freedom fighter. Joseph Olipirima, the able league is going to protest where Danny Europe, Europe, Europe, all of Europe. Onwero. Kò wá òdò league is going to protest ndị oshi ha amụ ihe ha na-eme ha kpụrụ isi ha amụ ihe ha na-eme ọbara na-agba ndị niile a na-eso <laughs> eh, hmm. hmm. ya amụ and fulani mụrụ nna gị were otu ụzọ karụ wee mara ị mara otu ụzọ karụ n'obi first son of babangida mhm. dị ya ama m anụbugo m ya bifo ọ dị first son of babangida was Fulani Ijulu na be anyị netwọk go netwọk nka ụnụ afụge ọkwa ifuru all these pipo, ndị anụnwa na-efolo simon onweghị isi ha kwuru. they are criminals ha ma ihe ha na-eme they know what they are doing hello maazị ngwakwuwezie na akwuo round up nna ekọlụ karịkwara onekwe na anya chai hello good evening uh, good evening nwana chalugo mm. thank you for the this you are doing thank you so much ndewo maazi ndewo nwanne mmadụ ịma na ekperima na-asa ekperima onye ahụ nwere ochie ma atọ ochie ma dịra n'ime atọ At all. Because I know somebody will ashamed. Mm. I watch alam that clip severally. They born again when do advice. Mm. So watch you did it in what I'm eh, the Anglo Shabia. Because okay, all I see the woman, our leaders were people and Makakano Takano, people and anybody in the Mazinam hmm. Kano's family. But at the end of the day, and then I wire that she should talk about him. Mm. He should discuss about autopilot in Radio Biafra. Mm-hmm. So that guy is a manipulator. Manipulator. When, in, he's a manipulator. He's as a, look, you're asking somebody not to discuss the main problem that she's facing, the main problem that the struggle is facing, eh. but you want her to discuss you you the chief infiltrator. Mm. Now that that guy wanna share my oh, wanna share my thought. And then it's uh, no, I'm not come out of the honestly. Autopilot, who authorized them? Who authorized autopilot? Who is their leader? Ageji we bia ku okwu ha na na radio Biafra. Who are they? Imagine oh, that imagine no that she she discuss him. They said it's about Simon as in I was looking watching that guy as not this guy will shame at all. Doesn't have as no any o meu irmão. he's just messing around onye nwe shame maka chukwu na onwe shame maka ọ sometimes biko daalụ na unu meu irmão. biko na daalụ daalụ thank you so much chukwu gozi unu niile biko thank you thank you so much chukwu gozi m meu irmão. simon meu irmão. simon simon ọ maazị nnamdị kanụ wepụtara ọtọ pilot ị ga-eji wee sị ka a bịa kwuwe okwu meu pilot na redio biafra who go you hello good evening matt oh david oh david thank you so much for the star o oh, nna chukwu gọzie gị chukwu gọzie gị ngwa gaa n'iru maazị good evening from here How are you? i'm fine um, biko enwe ihe m chọrọ just emepe facebook taa hụrụ So for you let's discuss about it. enwe ihe m chọrọ ịjụ ka ihe ka ọ sụrụ us with maazị kalụ ntakalụ ka ihe ka dị the problem with between them ihe ka problem between two of them onweghị ihe problem ọsụ problem onwero ekwuna na there is no problem there don't say that. ngwa maazị biko kwuo okwu kedu ihe kọsụ problem kedu ihe kọsụ problem between eh, dos and kano nta kano ihe kọsụ problem na chọrọ ịkpọpụta akụrụ maazị nnamdị kano na ka ọ ọzọ bịa kwukwuo ka unu wee nsinye afụna ha aka na doubt that na enwere okorobịa dazi okorobịa nwụjuru mmiri ala nne ya afọ nọ na dis struggle ka na-edifend simon ọkwọ na afụgo ha maazi metusela mepee line ya today si ha ha kpọọ dadeshu colin ọ na-ezogharị okwe ha akpọ ọpụtazie na ana akpọ na my platform biko ee eh, mr man please don call me go and support simon enwere m akụkọ wit you onwe ihe mụ na gị na-akọ jee sọpọtụwa simon tonda agbagwuone gị oredi chukwu abụọ na gị ọdụ onye ala o ka ji my nọmba so iji my nọmba bi iji my nọmba chukwu abụọ na gị ọnụ chineke abụgo gị ọnụ oredi anụmanụ common get out ị na-ajụ m chineke kpọkwa ụnụ ọkụ ị na-ajụ ada nne gị ihe kọsụrụ e, e, kano nta kano e, kedu onye gwa gị dat na dos na-enwe problem with kano nta kano who told this vagabond kedu onye gwara dat na kanu nta kanu na do who is kanu nta kanu na azị n'ebe ndị dos nọ ọ na maazị nnamdị ka na-afụ kanu nta kanu wee wee mebe ndị eh, wee mebe maazị chike dozie m eh, head of eh, dos who is kanu nta kanu ọ na-afụgo the gosip ha na-eme ha na ihe dis people chọrọ ụbụ ka ha na-afụ problem between dos and other people ọ na-afụgo kwestion ya kedu ihe kọsụrụ ka problem kano nta kanu and the dos n'elu bastard a criminal nọ na dubai dubai agụụ na-egbu criminal nọ na dubai backyard common dubai ọ nọ na dubai na-efolo simon simon na-askam n'ihu ya na-abụ simon wuru ha na-agbazu afia simon nọ n'ihu disi idiot na-erezi fund na-elive big ọbịa ịjụ nwaada ugo ọ na-abịa ajụ adanne kedu ihe kọsụrụ fight between kano nta kano and dos kedu onye gwalụ dis anụmanụ that na kano nta kano na dos na-enwe problem who is kano nta kano kano nta kano afa mmadụ ka ọ bụ afa nkịta what is the meaning of kano nta kano kano nta kano bụ azịrị kano nta kano bụ onye kano nta kano na dos na-enwe okwu for where kano nta kano is a nobody he is a nobody he is a nobody when we are talking about dos kanu nta kanu remain nobody he is a nobody onwe ihe ka that na kanu nta kanu na dos na-enwe problem chukwu kpọọ kanu nta kanu ọkụ chineke kpọọ ya ọkụ who is kanu nta kanu ka abi discuss kanu nta kanu na gịnị mere ọ wụchaala ọ nakpuo beside our leader agwago our leader ezigo ozi get inside my friend you are nobody don come and put problem for my people. maazị nnamdị kano na ego na donjon ebe ọ nọ wee send a message to kano nta kano kan somebody ask kano nta kano gịnị ka o merụ barista ifeanyi ejiọfọ ji wee blọkụọ ya for how many months na ezie ya ozi kama ọ ga-eme obe ọ na-agba isi kpakakpakakpaka then this a na-ezogharị na dubai na-ezogharị na dubai agụụ na agụ ọbịa ịjụ adanne kedu ihe na-ese chineke pụọ gị ọnụ chineke kpọkwa gị ọkụ die ị na-abịa ajụ m ajụjụ chineke ọ na-dazi kịtịkpa ọ na-agbakpọ gị anya ị na-ajụ ada nne gị ajụjụ onye nzuzu n'elu asịrị a ka ha ga na-agbagharị ụdị ihe a bụ ihe simon na laik dis kind thing bụ ihe simon onye ochi na-enye anụmanụ ọ nọ simon na-erezi ego and ọ madat na ego simon na-erezi is not for esn but this bastard na-ezogharị na dubai ọ gbara nkịtị onwedu mgbe onwedu mgbe ọ kpọrọ simon jụọ ya this kind of question ọjọọ simon simon were ha na-agbazu afia na skam pipo o rezie money okay 600 e, e, e, and genedo how much ka erezi dora tem ọ dat na oji ewe mepe vob voice of betrayal ị ka ya n'olu ha til today o nwere onye sụtara ya n'ude sụọnụ nwaanyị nwapụ opi nka simon wepụta ọtọ gị pụtanụ jụ ọnụ simon ajụjụ ka o bupụta ọtọ gị otu o si wee bupụta ọtọ neli ha ala ịpụta jụọ simon ajụjụ sọsọ ihe ha na-eme ebe ebe ọ bụla afụrụ a na-ekwu eziokwu ọ dịsi idiot na report my vidio ọmakapụta biju ikpudazi biju adanne e, e, e, ke ihe na eselu bastad with with dos gịnị gịnị na-aza kanụ nta kanụ chineke ọ na-akpọ ya ọkụ die kanụ nta kanụ bụ onye gịnị ka o megoro kemgbe eji elder brother ọ nọ na soshal midia na-amịgharị na-achọ ego a ga-anakọta nye o nwere onye otile ego n'akpa why can't kanu nta kanu go and work why can't kanu nta kanu go and look for work ka ihe ọ na-aṅara maazị chike dozie m ahụ ha many times ka maazị nnamdị Kanu ga-ezi ozi si ka agba kanụnta kanụ ya sepụ anya n'ebe ndị dos nọ let them do their job how many times ịpụta ebe ị na-akụ biko you can still call me we are discussing about simon ebe a we are not talking about dos whether are we talking about kano ta kano please shiara m biko anyị karịrị okwu anyị kotere ọ na-afụgo ka ha si wee do restless ha na-agbagharị every platform chineke bụọ gị ọnụ for calling me on my whatsapp chukwu kpọọ gị ọkụ shiara m biko nwụrọ m time for ndị ala ị na-abịa ajụ ada gị kedu ihe na-eme nke a ga ụmụ ngwụrọ ọ bụrụ ebe ị ga-amụ ihe gaa ha amụ ihe ọ bụrụ ebe a na-agba asịrị den ije ebe ahụ gbaa asịrị anụ mpamadị ka m fụkwa enyi ọfịa ga-akpọ m na fon egen ka chukwu bụọ gị ọnụ anụ ọfịa hello hello uh, good evening good evening my dear sister am i coming out clear the whole world are hearing you gwa anyị afa gị na ebe isi akpọ biko bifi ikwu okwu gwa m afa gị my name is man igbo hello in fact uh, you need to eh, you just allow us to in back not you not you we ipob members we sought him back mm -hmm. He can never, he can never jump from one to ten. No, it never happened. And uh, one thing you have to know with this autopilot, they have no branch. Exactly. They have no any branch, no branch for them. You know, so what, what these guys are doing is just confusion of agent of Lucifer. This guy started this thing. Even Facebook, big short man, Nandi Carlo, eh? Follow us, even he broke us down to show because this man is ready to deal with it. So, but this guy, you see, never ever, whenever you see, even in prison with the 3,000 people, my dear brother, and him now is the one that has no right. Whenever he comments about his genius crime, Facebook will give you warning of shutting you down for 30 days. Exactly. My dear brother, anybody who don't want to listen, let him let them be carried out. But I don't know uh, who is sick. I don't, um, uh, before even this this incident. Uh, but what I uh, talking about DOS is Martin Nantikala give a lot of respect. Mm -hmm. And one thing they have to know, I don't want to make it as a Mas eu, é, o, o, da, da, da, da Thank, you so much, Mazi. Your network is breaking. Your network is breaking. Unu ghọtara ihe ọ na-ekwu na Simon bụ onye oshi. That na ihe Simon na-eme bụ nghasa nghasa nghasa nghasa na o nweghị ihe ọzọ, which is true. Unu afụgie na anybody ọbụla kọmentịrị e, e, e, about simon facebook awon onye ahụ nye onye ahụ 30 days eh, suspension ọkwa na afụ gị eche m ọsọ ọsọ nka a na-eme unu fụdat na simon is an agent of the zoo so my people on this note ka m gbadi ya ebe a unu afụ ha fụ m na broadcast ha na-amakwụna akwụna but their follow men pụtara today si ha call me and ask me that question ha niile gbahuo onweghị ofu mkpụrụ onye kpọrọ metu none of them called him they ran away but ọfụgo that na mbụ nwaanyị uche bụ ka ọ bịa chịkọrọ okwu gha m n'ọnụ but chukwu ga-abụ ya ọnụ chukwu ga-abụ ya ọnụ bụọ chukwu abụọ n'ọnụ already ọ na-akpọ m asị dasị na anyị ebu ndị okwu na ụka lukata anụmanụ na ya anya jee chọọ ihe anụnwa ọ kpọgidego m na-asị ee ka eti ya ee e, e, ka akọ na-eti ya ka a chọtara ya sọmbọdị nwere ike nwere ike ịkpọfete europe mbụ anụmanụ anụ ọfịa onye onye onye onye eriri eri nne ya ọ nọ na dubai na-amanyagharị amụ ọ nọ na common dubai dubai of yesterday ka ọ nọ na-eme nzuzu onye jụọ ya ọ n'obodo oyibo nne ya ewu ị na-akpọ nwaada achara ugo look at you ebule mụrụ gị ọkụkọ si na mkparị ga na-adị 247 ebe necha anya nwabụ eze were isi enye ụmụazị my people on this note onye afọ taa ka afọ ya echi emụnwa ka a na-akpọ nwaada achala ugo achala ugo na-enwere adịgboroja ada maazi nnamdị kano o wego egwu na ọka anya o wego the whole world anya that na simon is a criminal and all these idiots na-efole o ji ha agbazu afịa o ji ha ncha n'ọrụ ụnụfụ ihe omelu melu neli simon ekpe ma kpọpụtara ụmụ criminals na na na ihe anụnwa n'ebe ọ kpọpụtasị ha ha bịa na art that na ha bụ native doctor just to get nelly eh, eh, nelly's nude at leta end o nweta n'udu simon is a manipulator ọ ga-abịa buru ụzọ seti ego ọp o seti ego ọp ọ na-eme na gụna ya na-alụkọ den mụọ anyị na-akpọ ya na fonu mụọ ka ọ na-ajụ gị onu mụọ ka ọ na-amalụ ihe do capable of doing the same simon that came out say that na ọ bụrụ na ụnụ ma ihe neli na-eme for this struggle na ụnụ ga-aka protect neli karịa anyanwa den ekwu ekwu aka aka obupụta ikpu ikpu neli obupụta ọtọ neli shia ya na social midia. onye bụ di biafra ya na neli na fight for nud ịgba ọtọ semon kponie akwa elu neli ekponye nke ọ ha na-eme ihe ha ji afa maazi nnamdị kanụ na-eme semon nọ na ọkwa dazi eledi na ya bụ dọkịta na-eji ekponili nwoke akwa elu ka o wee gwuo ọgwụ ka egbuo maazi nnamdị kana according to simon which namdu very sure that there is no native doctor there was no native doctor from day one. ihe niile bụ fabricated lies lies upon lies blackmail upon blackmail fabric that is otu ndị a si asị ọ dị egwu nelikpo n'akwa simon ekponi e, akpụtuonịka nke neli achiniego anwụnyenu simon akpụtuonike a na-ezuzu ihe a ka ha na-eme iduo idu iduo idu amaghị na ndị a na-aghọ beyond ihe that's people's imagination anyị amara na ihe ndị a na-eme bụ taazi na ha na-aga fa oluzie mgbe ọzụ tiwara oluzie mgbe ọkụ tiwara eziokwu gbaa semon na-agba n'elu semon na e, e, na-agba n'ala afụrụ alụ alụ ka afụrụ unu ma ihe bụdatụ na afụrụ alụ alụ mere afụrụ alụ ka m gwara ụnụ on this note share the video ọ bụrụ na ishia be shia ya semon bụ onye oshi bikos ọ bụrụ na ọ bụghị kriminal ọ ka edu maka nwunye onye ndu na-abịa na redio biafra abịa ekwu okwu echi ọ bụrụ na ọdụ jeniu ọ kaala ịkọntinu na-eme ihe ọ na-eme na-agosipụla onwe na skamụ pipụl na skamụ na-agba nzama ọ na-agba but because of that na ọdụrọ pure he is not innocent ọdụdaz obi ya anọghị ofu ebe ọ na-agbagharị ọgbarụje ebe a ọgbarụje ebe ọ dịghị ka onye a ala ụla eh, ndị broadcast a na-anakpu onye m i will just go inside because enwe m anything na my cupboard so my people ya maala ụnụ na mma then for this idiot kpọm na call na chukwu ga-abụ ya ọnụ ọ ga-eji nke a kpete chukwu ga-abụ ya ọnụ. ọ na-agba ncha yes ọ na ncha ka ha na ihe a ihe a na-afụ ọkwụ ndị si na ha na fight for kedu ke onye gwa ụnụ dat na these na fight for biafra na ebe for where sisi maazị nnamdị kanụ nọ ụlọ ọnụnụ ga-ebe akọrọ akụkọ ike sịkwa ike asị ha agbakwa ọtọ nudu sikwa nudu asịrọ Simon is the only man standing ebe ọ na-eke ọtọ nwaanyị ka ọ bụ only man standing ọtọ bupụta ọtọ efu gron nne mmadụ gbaa ya na soshal midia denepụta esendat na Simon na-alụ ezigbote ọrụ hapụnụ kanu nta aka mụ na stay away from kanu nta kanu's issue onwe ihe gbasalụ kanu nta kanu gbasalụ dos maazị nnamdị kanu anwa na warning several times chie ya warning ba mba zie ya strong message ya na dat mmadụ ma nọ na germany o ziene ha strong message ozigo otego o ji ama ha warning na-agwa ha ezigbote okwu kanu nta na-agbarịrị nịkanịka ya don worry maazị nnamdị kanu pụta said ya gbada nịkanịka ka e were karat gbachanie ya elu anụmanụ so that is it my people ọ bụrụ na ishiabe vidio biko shia ya um tata bụ eke keketela ụnụ ihe akụ akụ ihe nwe nwe e, ọmaka melu each and every one of you unu gbuo n'aka nne unu ga-egbute unu egbuo n'aka ekpe unu ga-egbute um, mụnwa ka a na-akpọ nwaada achalugo once again achalugo na-enwere adịgboroja enwero m fake and maazị nnamdị kanu bụ my father ịghọtago my second father my main father is no more maazị nnamdị kanu is now my father ma ọ sọrọ gị ma ọ sọrọ ya n'ose ịlaik ya bilivu ịlaikwa na ebilivu na that one concern you so my people ka ntido uh, i want to appreciate the people that send stars to me chukwu gozie m unu ncha chineke gozielu m each and every one of you that send stars to me then ndị nke na-ese ndịrọkwanụ chineke gozie unu maka na ama na echi unu ga-esendị ụbọchị ọzọ unu ga-esendị um, always encourage me with stars so that ka ha kwụsị ịkpọ m recharge midia media warrior because ama na ha na-ekwu n'ọmụ ka ha na-ele anya nwa achara oge recharge card midia warrior oke time nwunye onye ndu ga-eji pụta 7:30 biafra time 7:30 pm biafra time ịghọtago ee eh, nwa achara oge recharge card midia eh, warrior abụ m recharge card midia warrior but ị na every mpụta ịpụta na-ekili m mpụta ịpụta na-ekili m ihe m ọ na-ewute gị ọkwa recharge card media warrior chukwu akpọọ na gị ọkụ gosipụbe ọkwa facebook enyego m star agode shine am na a star biko ọ bụrụ na isendibere m star send elu m star make my enemies dey die on this note ka ntidonu ka ọ dị ekpere m bụ na maazị nnamdị kano a ga-ahapụ ya anytime soon next month is my birthday i'm dedicating my birthday to our leader so i'm not going to celebrate anything called birthday Besides, my dad died on my birth month so anything concerning celebration of birthday in my life i have cancelled it i don't want to celebrate it again the day of my birthday ruo i will just thank god and move on so that is it until obi adekwamuma i can now start celebrating it again biko na ụmụnne m um, a sị na ogologo okwu adọrọ n'ụka mgbede ghọtago ka m gbadozie ya ebe a then tomorrow is another day i will come your way again tomorrow always pray for me always remember me in your prayers remember Mazin nnamdị Kanu in your prayers because without maazị Nnamdi Kanu mụ na gị na-abụ agaghị anọ ebe anyị nọ today anyị agaghị ama our left from our right today ọ nnamdị Kano, na nwa adachala na ebe a na-eme otu a na-ekwu okwu maazi nnamdị Kano made it possible ịghọtago so always remember him in your prayers ọ dị very very important ị na-agọ ọfọ na-agọrọ maazi nnamdị Kano ọfọ ọma ọfọ ogologo ndụ ọfọ ahụ isi ike ị na-ekpe ekpere na-ekpere ọ bụrụ na ị na-ebu ibu ụka n'isi ị na-ekpe ị na-ejeta ụka ọfụma always remember him in your prayers kpee ekpere si chineke nye ogologo ndụ na-alụ isi ike ya nye ya ihe akụ akụ ihe nwenwe so biko eh, ka ọ dịnụ ụmụnne m